Okay guys, aku Daniel and welcome to the escape. So, pada pagi yang indah hari ni dengan rasa bangganya aku nak lah aku nak guna satu mikrofon baru. Tapi yang problem ah aku tak ada stand dia lagi aku. Tak sampai lagi. Aku dah beli tapi tak sampai lagi. So, hari ni aku nak buat satu storytelling. Wait, ah. aku nak buat satu storytelling nak menceritakan tentang Aku Hai Pengalaman aku nak pergi cari pak cari wifi free Ah, Kisah ni berlaku pada tahun 2016 Dan aku masih duduk dekat uh, ah, KL Aku tak boleh bagi tahu kat mana Time tu Aku dengan kawan aku seorang Nama dia Aiman dan kita orang time tu ada masalah dari segi internet lah. Tak boleh nak beli internet kan. So kita nak cari tempat yang ada wifi free. Time tu ada tapi jarak dia distance dia punya jarak dia daripada rumah aku how far? Jauh mana? Kalau nak tahu lebih kurang 7 ke 8 kilometer. Mungkin kalau jogging rasa tak jauh. Tapi jalan kaki. Kita orang pun tak fikir panjang dan teruslah pergi. Time tu pukul 4 petang dan kita orang gerak daripada rumah aku eh di rumah aku tu sampai dekat situ pukul 5 10 5.20 something ah. Dan sampai kat situ kita main wifi, kita guna internet semua dengan rasa puas lah Sebab dapat wifi free kan So Kita main uh, Aku kat situ aku tak buat apa Aku main Instagram Time tu dah ada Instagram Aku main game Dan aku buat email baru Aku tak ingat uh, apa nama email dia Nama email dia Das Team Work alias gmail.com The exact does. So email tu untuk geng aku lah, geng kat sekolah aku kan. Back to the story, kita orang sedar-sedar realize notice je dah. Tahu-tahu dah pukul 6.40, kelang kabut lah nak balik. Aku pun tapi kita tak lari sebab time tu rainy, hujan renyai-renyai. So jalan je lah kaki. Jalan, jalan, jalan, jalan dah nak gelap pukul time tu dah tu tadi aku cakap tujuh berapa tujuh lebih eh, enam eh, lebih kan dah pukul tujuh lebih lah time tu tapi kita orang masih dekat jalan belakang belum sampai ah uh, kita orang baru jalan lebih kurang dua kilometer, lah dah penat dah dan kita orang ambil keputusan untuk lari lari lah lari sejauh sejauh mana yang mungkin lah lari lari lari lari ada dalam kita orang lari dalam 2.5 km dan jalan dah penat. Time tu dah pukul 7.20. 7.20 dah 7.25, 7.30. Bapa si Aiman call aku dan dia tanya aku kat mana. Kita orang cakap kita orang dah on the way nak balik. Tapi dia cakap dia nak pergi pick up kita orang. Dan sampai je di adalah dalam separuh jalan kita orang jalan kita orang jumpa bapaknya Aiman. Jumpa bapa Aiman, kita orang naik triple lah satu motor. Dan kita balik sampai di rumah. Aku kena marah dengan mak aku sebab balik lambat. Ya, kena marah. Tapi itu adalah satu momen lah. Time-time zaman-zaman internet baru nak berkembang lah orang kata kan Aku dapat phone dah lama dah 2011 aku dah pakai phone dah Time tu pakai Samsung apa tah tu pakai iPhone 4S, Sony Xperia, Ericsson Tapi internet tu masih dalam peringkat 2G dengan 3G 3G baru nak orang kata baru nak optimize lah time tu Dan 2016 4G dia perkenalkan tak silap aku 4G LTE Ya, satu momen yang best lah Pakai wifi Sanggup nak cari wifi Pergi berjalan Sejauh 7km Lebih kurang something Aku tak ingat lah Ya yeah. Aku pun tak ada apa nak cakap Aku rasa video ni bosan Sebab aku Hold mikrofon dan aku Rasa janggal pegang mikrofon besar-besar ni Tapi ya yeah, Aku nak test audio dekat mikrofon ni So ya yeah, guys Don't forget to subscribe, like, comment and share. Uh, jangan lupa support Escape untuk Escape dapat 2,000 subscribers dalam masa terdekat. Sekarang dah 1.75. Uh, ah, sekarang dalam goal nak kejar 1.8 lah dulu. Then, ya. Yeah. Okay guys, aku Daniel. So, um, video ni dia sharp dia. Aku nak continue dengan video tadi. Aku nak bagi tahu dengan korang. Aku dah cakap pasal kawan aku nama dia Aiman kan. So, Aiman tu sekarang dia mengalami satu penyakit depresi. Aku nak aku minta sangat jasa baik korang doakan dia supaya dia cepat sembuh dan supaya dia dapat menduduki SPM dengan uh, dia tak menduduki PT3. So dia dah mengalami depresi sejak daripada dia form 2 sampai sekarang dan dia tak baik-baik. So aku minta korang doakan dia supaya dia cepat sihat, cepat sembuh dan dia boleh ambil SPM dan dapat result yang baik ya. Dia seorang pelajar yang pandai. Memang pelajar yang pandai. Aku dapat kesedaran untuk untuk belajar. Belajar pun time UPSA semua daripada dia. Aku rindu sangat dia. Aku lama tak jumpa dia. So aku harap sangat korang doakan dia. So guys, bye. So ya. Yeah. Aku Daniel Escape Now. Assalamualaikum. Bye-bye.